नहीं याद सिवा ना मैं किसी का कोई मिला जो चीज मांगी नहीं वो मिली करता मैं क्या और बस छीन ली बस छीन ली बस छीन ली शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था